Salutacion al cioi, e divu dia via dio. Ho dia mi simple volos racconti per io musa che io al mi dum la passinta tago. Do ho dia mi simple laboris, do mi ne vera volos videoblogi tion, gi simple ne estas videobloginda. Sed unu afero ja o casas estis ege amusa kai samtempe iom insulta do hiera nocte mi estis en la traino kun mia edzino ne ne hiera nocte hiera post meze mi estis en la traino kun mia edzino kai mi portis tiu tre sexa logan amor vekan smokingon kiu aperis en miaj video videoblogoj kai mi idis al intervjuo kai mia edzino decidis ke ĝi volas akompani min kai ĝi sidis en la contra mi do ni sidas unu contra la alia kai mi poteta a smokingon kai tre mal of mi poteta smoking gon do kia mia edzino vidis ti on gi compa volas forti min kai sendi la foto in al ci ai amico en cinio kai ti plu kai mi simple sidas ti e kai mi rigata sal mia i paro kai mi ne vere atentas mia edzino kai mia edzino prenes la camera kai mi povas clade vidi ke gi volas fari foton tiu tempo mi nes ti es ke gi volas effektive fari a uh, filmet filmeton, tre mal longan filmeton. Do, mi rigades la ipadon, mi vidis mian edzinon, kai in tiu momento, mi simple dum momento rigades al edzino tiel, kai tiam re, re rigades al ipado. Mi ne pensas pri tio, sed mia edzino usas citiun apon, gi estas cinan apon, kai sense vi al shutas tre mal longain filmetoin, ili eble daudas kelkain secundoin, kai vi al donas musikon al gi, kai tiam vi publicigas la filmeton, kai eble aliei homui shatos gin kai tio signifas ke pli da homui vidus gin kai tio plu. Do mi sidas tie en citiu filmeto, kai senza mi fadas cition. Mm. Mm. Kai tio mi rigardo sal i paro, kai tio es tio. Gi shinas eh, la filmetto ki mia mi edzino El la filmetto mi aspetto so linda, kai io un charmetta. Kai pos kelkai horoi, hodo mi edzino al shoot es filmetto kai kel kai hodo in poste, ne rigardo sal sia i fonon. Kai tiam rigardo sal i fonon kai vidis ke effettive plio tridec mil cinoi jam spectis la filmon, multe shatis gin, cae disconis gin, cae mi pensas, ofe, shaina mi estes tre populara in cinio. Cae tiam mi comensas rigadi alle commentoi, cae citio es o plei insulta afero io mai. Plio! Oc dec procentoi de commentoi temas pri citio. Ciu estas tiu? Tre bella viro, ciu sidas, post la vido che ne havas haroin char en la filmetto tu i post mi estas Junulo, mines cias iu manekenicho, kai gi havas tre belain blankain haroin, kai simple sidas tie kai fadas sian proprain aferoin, kai presca giu el commentoi commentes, o oh, kiu esas tiu, kiel vi ne filmis tiun homon, kiel vi filmis ci tiun calvigintan vidon, <laughs> fec mia vivo, honeste, la nu en foion mi virus ijas en chinio ke vere ne temas pri mi fek al mia vivo do se vi shatis ci ti un filmeton vi scias kion vi devas fari shatu gin diskonigu gin abonu mian kanal se vi ancora ne abonis ke mi vidos vin cio in el avronto filmo kai se vi ne estos tie mi trovos vin sekrete filmos vin kai al tion al iu hazarda china apo mi edzino jus sendes al mila filmeton do yenji kai yen la homo pri kiu ciui aliai parolas mi credes che gine esas tiel bela svelta vidos, et ciu casa ien mia filmeto.